Boas. Para complementar os vídeos anteriores sobre como usar o nome, neste caso, como sempre, no, no sistema operativo Linux Enterprise Desktop, aunque en OpenSUSE sería bastante semellante, vou facer un vídeo sobre algunhas cuestións xerais de como se usa, de pequenos aspectos de, de funcionamento que podemos atoparnos cando traballamos con el, en particular se si vimos de outros sistemas operativos, se estamos acostumbrados a Plasma, se estamos acostumbrados a Windows. Xa falei do menú Actividades, co seu panel, a súa ferramenta de búsqueda, o seu mostrar, mostrar eh, aplicaciones, La herramienta de búsqueda es muy cómoda, muy fácil para buscar aplicación si sabemos algo no Por ejemplo, para buscar un, cómo se escanea, nos pues podemos por escáner, esa nos leva tanto a aplicación de configuración de escáner como a aplicación para hacer escáneres, escáner de documentos, se escribimos, por exemplo, Sí, vamos a ver, por exemplo, aquí en, en navegar, pues nos vamos a reloxes con, con eh, entradas de sitios que teñen NAP. Nos ofrece estas opcións de software, se queremos un, un, unha extensión para navegar entre espacios de traballo, navegador de teclados, por si tenemos varios. Entonces, con que sepamos un, una parte do nome da aplicación ou daquilo que estemos buscando, el xa nos busca aquilo que necesitemos. Tamén temos o propio menú, Aquí podemos ver que temos as nosas aplicacións. Por exemplo, vamos a abrir esta estadísticas de enerxía, isto é unha máquina virtual nun PC, non tería nada, aquí ten un portátil, pois probablemente nos puserá as características da batería. A aplicación de esta aplicación de ficheiros de, de plasma. E, e temos así algo máis que podemos querer usar. GIMP, que é o programa de debuso. Vamos a abrirlo, por exemplo. temos, por exemplo, Dolphin. Esta aplicación é como ficheiros, como esta. pero para plasma. Podedes ver a diferencia de interfaz, a simplicidade desta desta aplicación en contraste coa complexidade desta outra aplicación inda que na práctica non é que fagan demasiadas cousas diferentes. Eu estou máis acostumado a traballar con este, pero en nome prefiren este por as características de deseño de nome, é máis sinxelo. Aquí temos a ferramenta de debuso. Por exemplo, se fixéramos unha unha portada para un CD que antes era moi habitual, agora igual non tanto. iso encanta o menú. A parte máis distinta de, da forma de traballar de nome respecto a outros escritorios é precisamente esta barra e eh, o seu funcionamento. Se eh, si usaches se eh, si usaches, por exemplo, Macintosh, Mac OS, si che resultará semellante. Por exemplo, abrimos aquí unha aplicación de ficheiros. Entonces vemos que ten aquí un punto de baixo, neste caso unha raya, iso depende da personalización de nome, pero vemos que ten unha marca de baixo que é que está activo. Por exemplo, aquí vemos que non ten nada de baixo, porque non está activo. Se a abrimos, nos leva aquí, E aí temos a nosa aplicación LibreOffice. A chave de traballar con nome é que neste menú, que tamén podes acceder coa tecla que está entre as teclas de control e alternativa, tecla de Windows, nos teclados que poña Windows, noutros teclados sería a tecla meta, cando accedes a este menú e ves isto así, Esta é a forma de traballar en Nome. Vemos que aquí hai unha barra para organizar máis fiestras, por se non nos chegan. Pero o máis importante é, por un lado, este panel e por outro lado esta vista. Aquí vemos todas as ventanas que estén abertas e podemos cambiar de unha para outra. E aquí tamén vemos que está aberto de das aplicacións, por exemplo, estas que están no, no menú de favoritos, digamos, que son as que temos aquí sempre, como por exemplo aquí o Firefox, outros poden ter aquí o Chrome, por exemplo, o Chromium, pero se si abres outra aplicación, vai engadir aquí un icono para ela. Obviamente, como está aberta, pois vai ter tamén a súa marca de que está aberta, pero en, en suma, él va a meter ahí todas as aplicacións que abramos. Vai facendo un sitio e incluso se ten que reducir o tamaño dos iconos para que collan máis, pois fai. Textmaker, isto é unha cousa parecida a Word. Hai unha versión por aí gratuita, aunque ten algunha funcionalidade menos, Esta é unha versión de, de proba. E sería como ter o, o propio Office. Outra vez, pois vemos as diferencias de interfaz. Pero tamén, outra vez, son aplicacións que fan o mesmo. Seguindo co que importa, vemos aquí que nos mete o icono e que sempre podemos cambiar de calquera, tanto pinchando no propio icono como pinchando la propia aplicación. Pinchemos donde pinchemos, vainos por aquí lo que pinchemos en primeiro plano, por dicirlo así. E o demais, pois o deixa por aí. Que tampouco estorba moito. Outro aspecto importante é a forma de traballar coas, coas fiestras. Aquí vemos que só temos o botón de pechar. En nome, en teoría, se pensa que ti abres unha, un programa e cando tal, péchalo e o administras aquí. En teoría non che molesta moito as aplicacións e entonces tampouco, tamén tampouco igual, sobre todo se si traballas con elas maximizadas. Sin embargo, en, en ocasións poderemos querer traballar de outra maneira. Entonces, se si pinchamos co botón dereito do rato aquí no menú, la barra de perdón, la barra de, de título da, das fiestas, esta parte, sainos un menú, un menú según como pinchemos, o mellor temos que manter pinchado para seleccionar algunha das opcións. Ou simplemente pinchemos e non lo manteña. Iso depende de si pilla a opción ou non. Pero bueno, se si a primeira non pilla, pois volvemos a darlle e xa está. Opción de minimizar fallo que esperas. Minimiza. Opción de maximizar. Maximiza. Redimensionar. Imagínate, vamos a pinchar aquí minimizar. Y ahora vamos aquí. Eh, traémoslo otra vez a, a primero plano. opción sempre en riba é unha opción que eu utilizo moitísimo, que me permite que unha aplicación sempre este encima das outras, pase o que pase. Isto é útil, por exemplo, se si tes aquí algo que queres copiar en outro sitio, un texto, por exemplo, que está unha clave que estás vendo ou o que sea, e o queres copiar en outro sitio, pois pues te aquí a vista, e abres a aplicación e vas copiando o que necesites, e, eh, e así é algo que utilizo moitísimo como vedes da igual o que pinchemos esa ventana sempre vai estar en primeiro plano hasta que volvemos aquí co botón secundario outra vez, co botón dereito do ratón na configuración normal para diestros e pinchamos outra vez en sempre encima para deseleccionalo pinchamos, vemos que aparece un circuliño. E así. Outro aspecto de traballar cos ficheiros tamén está relacionado co, coa maneira de traballar co rato. En principio, se ti pinchas aquí e aquí, outra vez co rato, co botón dereito, tense que despregar un menú e simplemente elixe esa opción que, que queiras. Por exemplo, en descargas podemos seleccionar unha, outra. Isto, con, pinchando na, pulsando a tecla control, sin soltar, pinchas co botón esquerdo do rato e soltas. Pinchas, pulsas control, botón, de, botón esquerdo, sin soltar, outra vez co botón esquerdo, un só clic, control, clic, control, clic. Iso nos permite seleccionar varias cousas. Pinchamos no botón, pulsamos no botón dereito do rato e nos permite e nos amosa este menú. Ou directamente pulsamos a tecla suprimir dos ficheiros eliminados podemos desfacer se nos arrepentimos diso. Se pinchamos en eliminar permanentemente ou mayúscula suprimir, vai nos dar un aviso. Esta vez non nos vai dicir nada de, de desfacer. Como ben nos dixo no propio aviso, esa acción non se pode desfacer. puede ser un poco confuso. Vamos a salir da sesión. A posibilidad de eh, executar un escritorio de determinadas maneiras. É algo que no es que sea difícil de entender, ni difícil de, de hacer, pero se eu pincho aquí escribo o contrasinal e pincho aquí nesta roda ou pode ser que o menú o teña por aquí abaixo ou que esa nos sale todos os escritorios que, que teño que teño disponibles entonces en esta opción pode que haya menos opcións que aquí o recomendable sería usar este e asegurarse de que o que está seleccionado é ese pinchas aí esa estaría Pero outra vez, como sempre, pois o seu é probar todas as opcións e usar a que che guste. Este é un escritorio moi básico, igual que este. Este suponse que é, vamos a probalo, este suponse que é o que ven por defecto en o que viña antes, ou unha versión de nome que simula un pouco a, a versión anterior de SUS Linux Enterprise. Vamos a ver se o carga siquera. aquí tenemos, ¿no? Esto era o me 2, que era así, eh, que para algunas personas puede ser más cómodo, pero pero bueno. Vemos que esta forma de trabajar pues nos recuerda un poco pues a de Windows, o a de Plasma, esto ni siquiera estoy seguro de si por defecto, sin instalarlo a propósito, está disponible en, en OpenSUSE. O sea, OpenSUSE, cando instalas o escritorio Nome, poida que non instale isto e eh, teñas que instalalo ti manualmente. Pero, eh, iso é porque tamén en OpenSUSE entenden que a que a súa proposta é suficiente para todos os públicos. Vamos a facer o nome clásico. Non quere dicir que superficialmente vaya a haber diferencias. Pode abelas en función de moitas cousas. Por exemplo, insisto, eu estou falando desde SUSE Linux Enterprise Desktop. En Ubuntu será de outra maneira, en OpenSUSE posiblemente sexa de outra maneira. E incluso se poden instalar máis das que trae, obviamente. outro vídeo, pois veremos como se instala un escritorio completo e como se poden facer cousas con el. O seu é, pois, ejecutar nome. Nome tal cual. E máis, se algo do que estaba contando antes non funcionaba no teu sistema, pois probas a cerrar a, a pechar a sesión e a volver a entrar. Pinchas nesta rodiña e aseguraste de que está seleccionado este nome. Vamos alá. Un aspecto que pode ser un pouco confuso en OpenSUSE é que teñas a, a ferramenta de xestión Just e a ferramenta de configuración preferencias, configuración ou chama X. Diso xa falei noutros vídeos. E, por exemplo, vamos aquí a lanzar coa contrasinal de administrador. E vamos a lanzar aquí configuración preferencias. Isto pode depender da traducción exacta da que teñas, se en castelán, o mellor pon configuración ou pon preferencias tamén. E vamos a ver, por exemplo, eh, o tema dos usuarios. Por defecto, aquí ves o usuario que tes instalado. Sin embargo, en, en OpenSUSE hai, sempre hai dous, dous usuarios instalados. Un é o usuario root, que é o administrador, e outro é o usuario que teñas con, creado para o sistema, neste caso a tenda PC. Se o en pincho en seguridade e usuarios e xestión de usuarios e grupos, aquí me vai permitir configurar todos os usuarios do sistema non como aquí que só me permite configurar o usuario principal temos que podemos engadir un usuario do que temos un usuario aquí por defecto nos, nos amosa o mesmo usuario pero temos esta cousa de aquí E aquí podemos dicirlle que nos amose todos. Estes son usuarios do sistema que empregan a el, que emprega o sistema operativo para as súas propias cousas. E aquí temos root, que é o administrador. Doble clic en el e nos abre unha pantalla onde podemos ver detalles dese usuario e sobre todo o contrasinal. ¿Cómo se cambia o contrasinal? Isto é importante porque si tes un equipo onde te, che configuraron unha sola clave ou configurache ti así na, durante a instalación, unha clave común para o usuario e para o administrador, se ti cambias este, a clave deste usuario, este, uso, este outro usuario vai seguir coa mesma clave. Entonces, para tarefas administrativas, a que che vai pedir non é esta, senón esta. Entonces pode ser que che interese que no momento en que cambiaches esta, pues cambiar esta tamén. E, bueno, estas son unhas cantas peculiaridades do sistema É moi fácil de manexar, pero como todo que é diferente, pode requerir un pouquiño de atención por a nosa parte ao principio. Sei que sen máis, hasta outro vídeo de, de outras cousas de, de nome, por exemplo, farei un vídeo de como engadir extensións para modificalo, aunque, inda que o vídeo de GSConnect, de GSConnect, xa utiliza una extensión. Entonces, por definición, xa sabemos como, si vemos ese vídeo, xa nos pon como engadir extensións. Pero bueno, repasaremos como se fai e veremos algunha extensión que poida ser interesante para o noso sistema, para personalizarlo e adaptarlo un pouco ao que nos queremos. Como teño dito en outros vídeos, se o personalizamos demasiado para parecerse a outros sistemas operativos, a mellor que nos compensa é usar outro escritorio diferente o bo que ten este que o seu diseño é moi fácil. Se, se lle cambias moitas características, ao final vas ter un escritorio diferente. Sei que sen máis, ata a próxima.